Boa tarde. Lorinda Fernández Faría. Sí, eh, moitos que, penso eu, teño a sensación de que moitas persoas que se paren a ver esta entrevista e a escoitarte falar se preguntarán como é posible que non te coñeceran antes porque por a túa trayectoria, por as cousas nas que estás bueno, que ves dunha familia de músicos e tú non eres música os teus fillos o son Tú empezaste nunha coral, fixeche probas, entraste, tuveche lo que deixar por avatares da vida, pero que decidiches tocar en outra cosa e tocas moi ben, que é o movimento asociativo veciñal. Eh, comentaba, sabemos que na agrupación Miño, eh, bueno, eres eh, fundadora e presidenta uh -huh. neste momento, e, pero que levas moitos anos xa no movimento de, de, de, de asociacións veciñais en Ourense. Fai 33 anos. Tiñas 20 tantos cando empezaste nesto que, que pensa unha, unha persoa tan nova, con vinte tantos anos, de que forma descubre a importancia, o, o, o traballo, ou a trascendencia, o interese que pode ter estar nun, nun movimento veciñal. Como foi a tua, a tua entrada en ese mundo? Mira, eu sempre fui unha persoa que me gustou moito eh, axudar aos demais, non? Entón eu naquele momento, eh, o povo, barrio, que, que é Rabo de Galo, necesitaba pois un, unha volta Eh, entón, dixiñe, eh, pois, ofrecerome se quería formar parte da, da directiva e eu vin que era o momento porque eu tiña iniciativa, o sea, tiña es, esa cousa de, de querer mellorar a, a calidad de vida dos veciños e veciñas que vivían nese momento aí. E digo, pois mira, vou aportar o meu coraciño de área porque sempre tuve inquietud por axudar e eu penso que a través de, da asociación podemos facer grandes cousas. E así foi, ata hoxe estou ali. Pero cal era a tua primeira idea? Cando, que, que necesidades vías? hai? pois mira, vou animar porque así podemos facer non sei que cosa. Pois mira, a, a idea era eh, arranxar as rúas porque as, as persoas maiores non podían sair á rúa por a dificultade que tiñan de, de, de, para poder camiñar. Un saneamento eh, decente que non o había. Despois, un local onde se poderan xuntar as mulleres para poder falar das súas cousas, que é unha terapia que a xente non lle dá importancia, pero é unha terapia moi grande, uh -huh. xuntarse, pois contar as súas historias, como están no día a día, eh, eh, que se axudaban, que a veces tiñan un problema, e ao mellor non se atreve a contar a outra persoa e así, a súa amiga así, e xuntábanse e ao redor pois, dunha mesa eh, salían moitas cousas interesantes E iso foi o que me animou a mí. Carai, Lorinda, estás, fixate, estás falando dun tema de xuntar as mulleres. Claro, é que os homes sempre tiveron o seu espacio para facer eso, verdade? Ou diante da tele co fútbol, ou xogando, ou pachangas. Digamos que está moi asociado eso ao mundo dos homes. Pero e as mulleres realmente xuntábanse dende que non hai lavadeiros para lavar ali xuntas e, e compartir as súas penas ou as súas alegrías, donde se podía facer? Pois era importante ter ese local, efectivamente, o acabas de explicar moi ben. Eso é, conseguir un local, porque nós tiñamos as reunións e xuntanzas eran unha lareira, e conseguir un local donde se poderan xuntar, xa digo, esas mulleres, e pasábamos unhas tardes maravillosas, eh, falando unhas coas outras, cantando moitas veces, contando contos, e, e, unhas calcetando, outras enseñando a facer manualidades, outras pois non sei, e, e era un desafogo que tiñan as mulleres eh, dentro dese local e o que pasaba nese local non saía dai. E non desafogo e un compartir, porque a fin de contas hai moita xente formarías, hai moitas cousas, val. Me parece moi interesante, xa dixen, eh, o loro, atentos, porque que non coñecer antes a Lorinda vai dicir como é posible. En este momento eres a, un pouco a lideresa veciña en Ourense, porque, aparte de, de, de estar na, bueno, de ser presidenta da Asociación de Veciños Rabo de Galo, tamén o eres da agrupación Miño, como dicen, que é unha agrupación que asocia a, a grupos veciñais do rural e da periferia de Ourense. Curiosamente, Rabo de Galo está na cidade, sin embargo, xa é unha zona rural da cidade, unha riqueza que temos. Eh, non sei como surdiu a agrupación Miño, contanos un pouco, cal foi a Ourense e cando, como, como foi? Pois mira, nós tiñamos inquietude un grupo de compañeros e compañeras de, de que non había unha representación na cidade para efectivamente para as persoas do rural e periferia do Concello. Eh, entón decidimos pois crear esta agrupación para poder eh, que se, para que se escoitara a voz deses veciños e veciñas que están nesas zonas moito máis marxinadas, de que son cidadáns de terceira, porque realmente pagamos os impostos e nos consideran cidadáns de terceira, en moitísimos servicios que ofrece o Concello. Entón, a, decidimos, pois vamos crear esta agrupación, englobar estas 20 asociacións, empezamos con nove, estas 20 asociacións que somos hoxe, e, e ter forza e que se nos escoite e mellorar, porque en moitos sitios non hai ainda hoxe, a, a día de hoxe saneamento en, en, en moitas zonas da periferia. Rabo de Gala é unha zona que está, é un privilexio porque está casi na cidade, pero é unha zona rural. Nos falamos de povo de Rabo de Galo, cando se fala do que claro. Entón, ainda nos consideramos un núcleo así apartado, pero ao mesmo tempo consérvase, eh, eh, ese, estás a cinco minutos do centro, pero consérvase esa historia de que a xente sai á rúa, se senta, fala, que dicero, os nenos saen a xogar, o que, o que se perdeu non co, uh -huh. co tempo. Tes idea de cantos veciños forman parte de todas as asociacións, a cantos veciños afecta que exista unha agrupación miño? Sí, sí, xa é unha representación de sobre 10.000 personas temos tranquilamente. Ajá. Sí, sí. E me imagino que entre moitísimas actuacións que me contarás tú interesantes, pero a, a mí chamou a atención a rede veciñal de mulleres que montastes no 2019, que a máis se me ocorre pensar que foi xusto antes da COVID e non quero nin imaginar, espero que nos contes, que situacións se fixeron evidentes precisamente por ter esta rede de atención, de asesoramento e de acompañamento a mulleres, pois eh, según as vosas, as vosas bases, orientación, información, atención social, trámites que requiran acompañamento diante das administracións, mediación familiar, asesoramento xurídico, Bueno, non sei se vos deu tempo a pillar un, un panorama pre-Covid, pero durante a Covid, que panorama vos atopastes? Tremendo, é dicir, as persoas que están traballando nes, na rede non, non descansan nin, nin de día nin de noite, están o seu teléfono soa a calquera hora. E foi tremendo, houbo que reforzar e, e atender a, a, sobre todo a mulleres, eh, me refiro a mulleres adultas, que hai rapazas tamén que están sufrindo mm, unhas situaciones tamén moi problemáticas. Pero era día e noite con situacións, eh, temas mentales, que da xente de, de estar encerrada pois, co seu maltratador tamén, moitas veces, non? e que non sabían como sair adiante, e a través destas, deste grupo de traballadoras que temos na, na rede, pois se salvaron moitas situacións. Eh? E que se fa, bueno, os datos que tedes e que se manexan a nivel oficial son de 111 mulleres atendidas dende 2019. Sí. Eh, Vale, contache unha das situacións, unha muller que convive co seu maltratador en tempos de Covid, que, madre mía. E que outras situacións detectaste? E para vos foi como un máster eh, intensísimo, porque sin casi dar tempo a iniciar a rede, xa vos encontrastes cunha situación moi difícil, moi complicada. Que cousas eh, vos encontrastes? Mira, a soidade, que é un tema, era un tema moi importante, a parte do maltrato xa é a soidade, a, as persoas non tiñan eso con quen falar, eh, despois eh, Mm, para, para mm, eh, arreglar calquera documentación eh, non sabían como facer, eh, cando estaba a xente encerrada, pois eh, o teléfono funcionaba muchísimo porque eh, escoitábalas, animábalas, eh, o tema de, do mental foi moi importante nesa época, o sea, houve que estar moi arreo traballando estas mulleres porque estaban en líneas moi delicadas. En este momento, unha vez superada esa crise, eh, pois non sei como, como, foi, como foi evolucionando esa rede que tedes. Agora ten un pouco máis de apoio, de máis apoio oficial, tedes unha financiación. Eh, en este momento cales son as liñas de traballo que tedes aí? Pois mira, nos, eh, eu vou explicar un pouco eh, como accedes, para que, que nos este vendo, Perfecto. saiba sí, sí. como accedes á, rede veciñal. Eh, nos, desde a agrupación, hai unha persoa ali que é a primeira toma de contacto, se tú tes un problema, te acercas a esa persoa e dices que tes un problema que queres eh, falar con, con alguén que xo poda. Esa persoa xa vai poñer, todo é discretísimo, esa persoa vai a poñer en contacto, según o problema que ten, vai a poñer en contacto pois, co traballador social, co psicólogo, co abogado, abogada, psicóloga, e, e, e, a, e a través de aí xa te deriva e esa persoa que te vai atender xa vai facer un seguimento desde o, primeiro, desde o minuto 1 te van a acompañar a todos os sitios que tú precises que te acompañen, eh, con, xa digo, discreción total uh -huh. desde o primeiro momento, E desde aí xa empezan a traballar coa esa persoa no, no ámbito que necesite, sexa a nivel de arreglar documentación, sexa a nivel de acompañamento a puntos de encontro cando hai unha separación cos cativos, sexa a nivel judicial, eh, a todos os niveis, porque teño que dicir que as administracións había que darlle un tirón de orellas. Por que? Porque non, non hai un trato moi bo hacia a persoa que se ve eh, tan desamparada e tan eh, nes, a persoa cando ten un problema vese, vese moi soa, é moi, é moi, moi desamparada e necesita un apoio, sobre todo psicolóxico, moi grande, unha atención, amabilidade, cariño, respeto sobre todo, uh -huh. e a veces non se, non se atopa... Falamos eso. de poder acudir a, a ser da agrupación que está na rúa Doctor Marañón. Sí, sí no, na rúa Doctor Marañón número 6. Vale. Aí acércanse, e a partir de aí xa hai un percorrido. E falamos probablemente de un, se me ocurre a min pensar, porque, bueno, vivimos os tempos que vivimos, e despois de Covid sabemos todos que hubo un retroceso tanto de dereitos como de consideración por o tema da igualdade. Crees que as problemáticas que vos detectades nas mulleres que acuden a vos teñen moito que ver, pois eso, ca desigualdade, un pouco que estás dicindo, que hai eso, desigualdade, desigualdade en cuanto a xénero, en cuanto a, a ser mulleres e ter pois menos apoio en algún dos niveis os que tedes que tocar vos precisamente. Totalmente, vivimos nun mundo machista en que se pense o contrario e as mulleres eh, son as grandes afectadas e se encontran barreiras pois por ser mulleres, sin duda alguna. E non falamos de que pode haber distintos niveis económicos que tamén, sino que falamos de que o mellor vivimos nunha cidade onde isto pois, se nota moitísimo, tamén en outras, pero bueno, quería que me comentaras tú un pouco pouco, non? Estamos avanzando moito en dereitos, Eh, con esta rede estás en contacto directo con mulleres, ainda que non sexas tú a que está directamente, pero evidentemente coñeces a problemática porque eres a presidenta. Eh, que cousas se podían remediar se si non fora por a desigualdade social que hai na estructura mismo, na forma de comportarse da xente, na mentalidade? Como, como ves tú este tema? Mira, eh, as muller, mira, eh, eh, vamos a ver, eh, cando, cando unha muller eh, necesita axuda e se quere acercar a algún organismo, xa se encontra aí cunha barreira moi grande, vale? O tema de, de, de, de o machismo que, no, que, que non a reciben xa dun, son mulleres, se fora un home recibirían de outra maneira, non a reciben. Des, de, despois, a nivel a nivel eh, de apoio eh, bueno, primeiro das institucións, despois hai moitísimos problemas no xulgado, des, eh, elas encontranse sempre, por ser mulleres, xa che digo, a, a hora de alugar unha vivenda, eh, teñen moitísimos problemas, dicir, non, non hai unha estrutura hoxe ben definida para apoiar a muller, non a hai, inda que se queira vender que sí, non a hai. Pero cal é o tema de base, entonces? Son as, os topicazos, son as, as os estereotipos, son, eh, bueno, porque unha, persoa que se encontra en unha situación persoal complicada, pois pode ser como unha muller, evidentemente non vai ter a mesma capacidade ou mellor de movimento e de, e de xestión. Pero en xeral me falas de xurdados, me falas de, falas de violencia de xénero, de mulleres eh, de, eh, de víctimas de violencia de xénero e que no xurgado aínda non son tratadas con respeto, con, con, con igualdade? Non, porque eh, nos temos as compañeras que, que van persoalmente con estas mulleres e eh, a veces encontran con panoramas bastante, e iso que van elas con, con, as mulleres, panoramas bastante, que de, o sea, situacións que deixan moito que desexar eh, nese ámbito. E eu penso que, creo, estou convencidísima de que se foran homes non se recibirían o mesmo trato. Eu non sei se onde está o problema, se na educación, se ainda temos aí moita cousa que escarbar e que sacar, pero que siga habendo unha desigualdade eh, entre homes e mulleres grandísima nese, nese senso, nese, na atención. Que dicir, mellor che podrían explicar mellor os profesionais que están vivindo a situación, pero eu polo que me trasladan, porque lóxicamente nós cada, cada X tempo nos reunimos e elas nos contan, no, lóxicamente no, non dando datos eh, persoais, pero nos contan a grosso modo como é a situación e a veces é alarmante como como te encontras con barreiras e agora empezan un pouco a sincronizarse o que é o mellor concello, xunta, na rede, que xa derivan moitísima xente. O concello directamente xa se lava as maus, xa deriva a xente directamente á rede. O Concello hoxe, neste sentido, non, ten, non, non está estruturado para poder atender a estas mulleres, porque cando unha muller ven con un problema, é un problema urxente que tens que resolver xa. E aí atrás había cita para atenderse no Concello, para atender as mulleres de cinco meses. É dicir, unha muller ven con un problema que tens que resolver en 24 horas. E da, encontranse cunha parede e nos la derivan a nós que nós tamén temos un traballo, pero tamén nós tamén estamos limitados moitas veces porque non somos a panacea, é dicir, nos axudamos, desde, desde a nosa pequena parcela podemos axudar, pero que as institucións que son as que manexan os, os, os investimentos e as que teñen un orzamento para poder axudar a estas mulleres, porque sempre temos que falar de diñeiro cando é esta situación, porque co, co diñeiro con que pagas uh -huh. os servizos, estamos encontrándonos que, que, que empezan a mellorar ahora un pouco, pero que hasta fai moi pouquiño era tremendo a situación. Cantas persoas tedes traballando nesta rede para atender as mulleres? Nesta rede están traballando seis persoas. Seis persoas? Sí. Nesa sede que tedes en Doctor Marañón sí. ou tamén vía telemática? Vía te, no, vía eh, telefónica, telemática, eh, presencial, con cita, eh, senón estas, estas persoas derivan, o sea, acércanse a puntos onde teñan que acercarse para falar co, coas persoas que o necesitan, coas mulleres que o necesiten. Eh, falamos de que tipo de, de trámites, de acompañamentos a diseche o tema do xuzgado, eh, por, por poñernos nos extremos, simplemente como, como exemplo, eh, pois un caso extremo de, de non de densidade, sino de de necesitar atención e que dera máis traballo conseguilo? Mira, vou falar fora. dun caso de, de unha persoa que ademais viña de outra cidade porque xa tiña problemas co seu maltratador e tuvo que se cambiar de cidade e veñen, e veñen sin nada moitas veces escapando sin nada e chegan aquí eh, teñen problemas porque eh, persoas que ao mellor non teñen, non están traballando porque a súa situación é tan complicada que non poden ni siquiera ter un traballo seguro nun sitio porque están perseguidas. Entón, e veñen trasladadas e esas mulleres que teñen que alugar unha vivenda, pois se non teñen unha nómina non poden alugar unha vivenda, uh -huh. que é complicadísimo, que debería haber uns fondos para, para eso. Entón xa é, xa é unha cousa, é, é un, un peixe que se morda cola, xa claro. é, é un bucle, entras nun bucle que dices tú moitas veces as persoas que traballan na rede teñen que avalalas para poder ter unha vivenda digna, a veces unha habitación que non poden acceder e, e, e, e síntense que non dices para onde vou, se non, non podo ni, ni, nin ir pa... O sea, ela a maltratada é a, é a que está sufrindo a situación, e encima que é maltratada ten que modificar toda a súa vida escapar moitas veces eh, cos, cos, moitas veces cos seus fillos eh, de repente e chegar aquí a unha cidade que non coñeces e, e non, non tes axuda suficiente e nós temos encontrado con eses casos que temos que de repente estas persoas que están na rede axudalas eh, de urxencia para sair do paso e, e despois intentar ubicar de alguna maneira a estas persoas porque a veces as, os, as vivendas que hai aquí os, os pisos que poñen a disposición, pois, o mellor o Concello, mm, non son suficientes. Uh -huh mm, e non quero pensar que, que xa fai aí, pois non sei se un ano ou un pouco máis, que ainda creo que sairá, sairá ainda encima, habían dado a, a dirección, sair en algún lado donde onde se, para onde iban estar mulleres, que isto é gravísimo, pero sairá que non estaba moi, sairá por aí publicado, con, eso é un tema moi grave. Mm, entón, pois que se encontran con eso, e que, que teñen que ir así sobre a marcha traballando, eu, eu, eu teño algunha das persoas que traballa na rede que dice, eu a veces vou camiñar con meu cativo e teño que eh, en zonas onde non hai cobertura, digolle, apura rápido o paso, por o medo que me chame algunha muller que me necesite e eu non poda escoitar o, o teléfono. O sea, estamos falando, é unha atención moi personalizada. E, e que eu me quito o sombrero con estas mulleres que están aí eh, ofrecendo este servizo. Eh, son mulleres as que traballan no equipo? Mm, prácticamente, excepto o abogado e a persoa que temos nos ali na agrupación, o resto son mulleres. Vale. Mm, se me ocurre a min, eh, claro, a nivel de un pouco intentar taponar estas situacións e solventalas, pois hai este tipo de equipos, pero que podemos facer o resto do mundo, o resto das mulleres, o resto das persoas en Ourense, unha cidade como Ourense? Que podemos facer ao noso redor para intentar que as cousas non cheguen tan alá. E me refiro a machismos, a desigualdades, a este tipo de comportamentos que levan a que as mulleres se besan en situacións así. Que podemos facer como mulleres, como persoas, nós, na casa, os nosos fillos, os nosos compañeiros ou compañeiras? Que podemos facer como sociedade, como individuos dunha sociedade, dende a base, para que todo eso empece a ser menos O primeiro paso, non xudgar de antemán. Eso é o primeiro, porque é moi fácil eh, de dicir está así porque quere, o sea, non xudgar, porque a situación de cada un na súa casa ou de cada un é tremenda, entón non xudgar. E despois, eh, nos a través de, de feito, nos a través das asociacións temos dito moitas veces a, a, aos representantes eh, que son os primeiros de que poden detectar situacións complicadas en, eh, nos, nas, nos domicilios das, das, das persoas. Entón, nós como ciudadanos temos a obriga de que se detectamos algunha situación poñer remedio, é dicir, a acercarnos a quen teñamos que acercarnos, a autoridades ou a quen sexa, para que resolvan esta situación. Eso sempre queda no máximo secreto, dirixís a policía que xa hai unha policía eh, específica que está levando o tema de, das mulleres e, e, e contalo, e non permitir un maltrato se, se temos visibilidade estamos presenciando non permitilo, e despois ser máis solidarios coas persoas que están sufrindo. Y si no tenemos una persona que sufre cerca de nos y eso no nos va a dar conciencia nunca de lo que están pasando, ¿qué podemos hacer? Es decir, eh, ¿qué comportamientos cotidianos, qué mentalidades cotidianas podemos replantesarnos para que todo esto no llegue ahí? porque ah, porque algo está mal abajo. Sin ver gente que sufre, sin vernos en esa situación de tener que denunciar, ¿qué podemos hacer? Pues nos tenemos que educar desde, desde pequenos aos nosos fillos e fillas na igualdade, desde pequeniños, porque ha, ten habido moitísimo maltrato en xente xoven, eh? estáse vendo cada vez máis. Uh -huh. Hai casos que nos chegan de, de, de mulleres con 20 anos, eh? que dicir que ollo con eso, eh, e reedu, educar na nosa casa, na igualdade dos rapaces, aos fillos e fillas, eh, no respeto, sobre todo respeto entre nós, pero respeto ás mulleres. Entón, se desde cativos nos levamos esa permisa, e cando chegamos a unha idade un pouco xa adulta e madura, sabemos o que está ben e o que non está ben. Entón, desde aí, eu penso que desde a cuna, desde pequeniños, porque nós, eu comprendo que eh, houbo moito machismo, nós criámonos eh, no machismo, entón, nós somos, sobre todo, na casa, Eh, hoxe xa non, porque as mulleres e homes están fora da casa e xa comparten. Pero se realmente a muller é que está na casa, intentar eh, criar na igualdade. E o home, sobre todo, é o que máis tería que aportar porque é o que desequilibra a balanza. O home é o que está sempre por encima. Porque por moito que falemos de, de igualdade, que hai moi pouco machismo, que a xente está cambiando, que a mentalidade moitas veces dice de cara fora para quedar ben. Eu fago na casa as camas, eu fa, pensan que se facer eh, nas camas é cociñar, que xa é compartir, E compartir non é iso, é compartir é cando tú tes unha crianza poder ter, eh, eh coller os días tanto o home como a muller, que a muller que se reincorpore aos, traba aos traballos e que o home pode quedar na casa co, esa, co ese meniña ou meniño. Que legalmente que, se pode, a veces é unha decisión personal desde aí, tamén. Desde aí xa se vai detectando que tú saibas o que criar un, un, un, un bebé desde, desde, desde o minuto cero. Entón, eu penso que son pasos desde a propia casa, cada un aportando o seu graciño de area e faremos unha sociedade máis, máis, como, máis igual e máis xusta. Tú percibes isto cada día? A parte de percibir desigualdades, percibes que hai determinados eidos nos que o home está cando antes non estaba, percibes que a igualdade vai, vai florecendo <laughs> ao noso redor? Eu percibo porque na miña casa xa o percibo nos meus fillos. Uh -huh. O meu fillo teñen unha meniña e desde o minuto cero eh, eles compartiron os dous e, e, e te, vou ser a, a boa mm, xa en nada tamén, e sei que desde o minuto cero e, eles van compartir. Entón, eu creo que xa aportei o meu graciño de area e eu no meu entorno xa o estou vivindo, uh -huh. e nos meus sobrinhos e, e sobrinhas, entón, Penso que a sociedade que está cambiando, pero que ten que cambiar moitísimo máis, e xa digo, desde pequeniños aportamos ese, ese grauciño, correximos aos nosos fillos e fillas nos comportamentos, detalles mínimos que a veces hai na, nunha casa, como é achégame isto, ou vai a, a, a cociña traeme aquelo, desde ese momento que teñamos que facer igualdade entre os fillos e as fillas, que se sexa igual, a partir de aí, entón, eu creo que a sociedade que ten que cambiar e cambiará, por bueno, suposto. Lorenda, creo que acabas de dar un caso super práctico, non? Que probablemente vivimos todos na casa cada día. E, bueno, e a partir de aí, pues, cada un que reflexione, non? Que seguro que hai mil cousas máis que mellorar ou que cambiar. E, bueno, moitas gracias por darnos esas pistas, porque a verdade é que é unha boa perspectiva do que temos cerca. Moitas grazas e moita sorte. Gracias a vos.